Astăzi vreau să-ți improvizez despre a bloca. Uh, tu stuck, ca să zic așa, sper că pronunț corect uh, în engleză. Uh, mi-am adus aminte de Eric Truls, uh, un renumit clov din New York, care uh, acum câțiva ani a venit în România și am avut șansa să fac un curs de clovni și un curs de scris uh, cu el la un ATC, la facultatea mea. Și uite, acum mă filmez lângă un uh, copac care este blocat la un moment dat, ori l-a blocat cineva, ori s-a blocat el, să mai crească. Uh, țin minte că Eric Truls uh, uh, ne-a întrebat, scrieți vă rog pentru mâine o poveste în care să vă aduceți aminte de o situație din viața voastră blocantă, dar pur și simplu chiar blocantă. Și odată cu povestea pe care am scris-o atunci, a ieșit și o piesă de teatru mai târziu cu o altă echipă și acum mă gândesc că a bloca este un lucru, o revelație pentru mine, pentru că orice lucru care te ține blocat în ceva, uh, poate să, să, să facă în așa fel să-ți scoată la iveală uh, diamantul tău interior. Uite, hai să luăm aminte de la copacul ăsta și să nu facem ca el, să ne blocăm așa. Tu ce părere ai? Ceau!